Спокойно. Лара, подожди, я перехватила радиопередачу. Тебе будет интересно. тьма. Тут явно творится что-то неладное. Так или иначе, мы во всем разберемся. но скоро вернусь и посмотрю. Иди по настилу вдоль утеса и придешь прямо туда. храм не обязательно. Пройди по настилу вдоль утеса. К нему можно спуститься по веревке. Так ты попадешь прямиком в долину. Это была какая-то часовня. Пилигримы приходили сюда ей поклониться. Не будь этого места, этой божественной скульптуры из скалы ветра, мы бы заблудились. Мы все прекрасно помним историю о разведчике, нашедшем это место. противовес застрял. Мне нужно туда. Так. По крайней мере, противовес работает. тот уровень. что однажды, услышав это... Противовес. Если получится его высвободить, Наверное, я что-то пропустила. Что это за нож? Надо точнее выбрать момент. открыть дверь. природное образование. описаны размышления о человеческой воле – Тайна греха уже недалеко. Прямо вниз по настилу вдоль утеса. церемониальное облачение священников – небольшой лагерь. Похоже, дедушке удалось хотя бы до туда добраться. Ты уже почти в долине. Надя, по-моему, я нашла долину греха. Не знаю, баба Яга это или нет, но тут явно что-то не так. Будет... Осторожно, это ее владение. Надя, внучка, теперь ты уже знаешь, что я ушел в долину убивать ведьму Бабу-Ягу. Я иду мстить за твою бабушку. В долине появились вооруженные люди на вертолетах. Не знаю, что им нужно, но знаю, что другой возможности у меня не будет. Ты должна знать правду, знать, зачем все это. Твой дед не был мудр. Я очень старался стать хорошим человеком ради твоей бабушки. Но так было не... Первый контакт с местным стариком состоялся в 7 утра. Мы сначала решили, что он участвовал в нападении, но он прошел дальше, через ущелье, которого нет на карте. Мы получили разрешение следовать за ним на расстоянии и уже обнаружили руины и еще кое-что многообещающее. Тут в воздухе витает какая-то пыльца. Цветы. Что ты сказала? Что ты сказала? Я тебя не понимаю. Что-то не так. Голова кружится. Я... О нет! О нет! Это... Это... Слишком поздно. Слишком поздно. Здесь ты Нет, я сплю. Это не в заправду, Не бывает. Продолжай. Где я? Куда? Куда ведет эта тропа? каждом мифе есть зерно. Просто дай мне один. Прошу. Прошу. I've got, i got! за место? Хм. Трубы, воздуховоды. Думаю, что-то советское. Должно быть, это аванпост. Отсюда красные изучали руины. Моя бабушка была ученой, и поэтому они заставили ее помогать им в работе, но больше дедушка ее не видел. Из всей группы выжил лишь один офицер. Он вернулся через несколько недель после начала экспедиции. Он уверял, что ведьма заставляла их делать ужасные вещи. Тут кто-то был. И недавно. На руинах что-то построено. Что видишь? Какая-то самодельная перегонная установка. Пахнет цветами. Черт! Разумеется. Она обрабатывает пыльцу. Использует ее в качестве оружия. Это не волшебство, Надя. Просто она очень умная. Но ну, погоди. Если она обычный человек, почему пыльца на нее не действует? Видимо, научилась ей противостоять. Нужно узнать, как. уже несколько недель нахожусь в этой долине, вдали от лагеря и моих близких, Ивана и дочери. Я кое-что нашла. Заключенный написал формулу, которая может помочь справиться с эффектом пыльцы. Должно быть, ее написала бабушка. Ведьма убила ее, но она даже из могилы пытается спасти деда. Прямо как в его сказках. А, Надя... Поверь мне, Лара, вернись ко мне на советскую базу. Я помогу тебе найти все необходимое. Vamos lá, tudo noite. Né? Ладно, Надя, я вернулась на базу. С чего мне начать? Хорошо. Сначала семянки. Цветы растут где-то в пещерах. Там их не очень много, плохо тебе не станет. Проблем быть не должно. С печенью все просто. Местный олень... местами. Выследи одного из них и убей. И мне кажется, я знаю, где искать средства от насекомых. Дедушка научил меня читать по-русски. Я поищу в старых накладных, там должно быть написано, где они хранили химикаты. Как найду, сообщу. Хорошо. Я пока займусь другим.